где на Скальногорской, угу. под Москвой. Угу. Вот там я выучился на шофер. Угу. Угу. Это было в 48 году. А где, в каком месте вы узнали, что кончилась война и вот все, вот победа долгожданная? Я как раз в это время дневальным был. Вот Против. Угу по радио сообщили, что кончилась война. Это было где-то часов 5 утра. Угу, вот. угу. И тогда я то я дежурному сказал, дежурный по тревоге поднял, всех это объявил, что война угу. кончилась. Все. <coughs> Начали обниматься, целоваться, тогда говорит, эту еще, э, которые войну служили, говорит, так вот и война кончилась. Шофером был. И последние три года я в самой Москве служил. А в Москве? Там главное интендантское управление обслуживали машины. Грузы с завода, э, с фабрикой все это нас касалось. Вот я там три года служил. Шестой посмотри. Москва, серебряный борщ там, как назывался. Mm.